It's gutter on the track, yo. Cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me invejou, não me pegou Manda avisar que a dois chegou Cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me invejou, não me pegou Manda avisar que a dois chegou Tô pensando em fazer show, cê jogando lá Tem problema não Ela joga bunda e eu tô rindo da outra cara Que situação, fiquei campana. Trampando quieto eu pensando em fazer show, cê não acreditou Mama let né, go, nunca colou Marcha no gol, sempre te vou Só de primeiro ultrapassa vou vovô. Eu ganho a primeira jogando escasse, Ganho a segunda cê desce do sal Chega no beat mostrando qual que é o preço Cura na track mostrando como é que faz Sei quem tá do lado desde o começo Encosta agora Cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me vê não me pegou a dois chegou Cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me invejou, não me pegou Manda avisar que a dois chegou The Not Face, foto sem face Postura de camisa do peixe Tô com os amigos, chama mais três Quem comanda o ritmo hoje é vocês Quando me vê, tô sempre na estica Se me vê no baile, vai sempre me bipa Vejo paparazzi chamando no flash o sujo, quer saber da minha vida Fechado com a 221, no cat Ela chupando, tirando meu estresse Nossa vivência é fora da net Pensa do eixo, pensa do eixo noite em mim, passinho um moonwalker Ela acha que me ganha com esse blowjob Eu do ele não tira o meu force Mas nunca me ganha, sente seu golpe O cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me veja, não me pegou dois chegou Cash dobrou, multiplicou Tira minha conta por causa do flow Cê me beijou, não me pegou Manda avisar que a dois chegou